istiyorsun canım? Efendim? Yemek mi istiyorsun? Yemeklerden ne istiyorsun? İstediğin yemek var mı? Onu hazırlatalım. Efendim canım? Köfte ve ayran mı istiyorsun? Tamam canım. Şimdi, Tamam. şimdi söylüyoruz. Babana da baban da beraber gelecek. Amcan da burada. Amcan da burada. Thank you.